你在做什么？你在做什么？你在做什么？你在做什么？我是从北京来的。我是从北京来的。我是从北京来的。我是从北京来的。 吃过早餐了吗？吃过早餐了吗？吃过早餐了吗？吃过早餐了吗？现在有时间吗？现在有时间吗？现在有时间吗？现在有时间吗？ 周末打算要做什么？周末打算要做什么？周末打算要做什么？周末打算要做什么？您结婚了吗？您结婚了吗？ 您结婚了吗？您结婚了吗？今天天气很好啊！今天天气很好啊！今天天气很好啊！今天天气很好啊！你好吗？你好吗？ 你好吗？你好吗？昨天跟家人去动物园了。昨天跟家人去动物园了。昨天跟家人去。 动物园了。昨天跟家人去动物园了。我养了一只猫。我养了一只猫。我养了一只猫。我养了一只猫。绿茶跟咖啡，喜欢哪一个？ 绿茶跟咖啡喜欢哪一个？绿茶跟咖啡喜欢哪一个？绿茶跟咖啡喜欢哪一个？你去过天安门吗？你去过天安门吗？ 你去过天安门吗？你去过天安门吗？第一次来中国，第一次来中国，第一次来中国。 快十点了，快十点了，快十点了，快十点了，要不要一起吃饭？要不要一起吃饭？要不要一起吃饭？ 要不要一起吃饭？喜欢什么样的电影？喜欢什么样的电影？喜欢什么样的电影？喜欢什么样的电影？梅花再开。 梅花再开，梅花再开，梅花再开。你去看医生比较好哎。你去看医生比较好哎。你去看医生比较好哎。 你去看医生比较好，哎。可以借用你一下厕所吗？可以借用你一下厕所吗？可以借用你一下厕所吗？可以借用你一下厕所吗？ 我最喜欢的水果是苹果。我最喜欢的水果是苹果。我最喜欢的水果是苹果。我最喜欢的水果是苹果。我最喜欢的水果是苹果。 要不要送你到车站？要不要送你到车站？要不要送你到车站？要不要送你到车站？感觉快要下雨了。感觉快要下雨了。 感觉快要下雨了。感觉快要下雨了。你住在哪里？你住在哪里？你住在哪里？你住在哪里？ 我老公是小学老师。我老公是小学老师。我老公是小学老师。我老公是小学老师。将来的梦想是什么？ 将来的梦想是什么？将来的梦想是什么？将来的梦想是什么？抱歉，我来晚了。抱歉，我来晚了。抱歉，我。 来晚了，抱歉，我来晚了。下次一起玩吧，下次一起玩吧，下次一起玩吧。身体状况如何？ 身体状况如何？身体状况如何？身体状况如何？从这里到车站开车要五分钟。从这里到车站开车要五分钟。 从这里到车站开车要五分钟。从这里到车站开车要五分钟。打算明天开始做减肥。打算明天开始做减肥。 打算明天开始做减肥。打算明天开始做减肥。听到这个我就放心了。听到这个我就放心了。听到这个我就放心了。 听到这个我就放心了。你还不回家呀？你还不回家呀？你还不回家呀？你还不回家呀？发生了什么事儿了吗？ 发生了什么事儿了吗？发生了什么事儿了吗？发生了什么事儿了吗？看起来很好吃的面包哦。看起来很好吃的面包哦。看起来。 很好吃的面包哦，看起来很好吃的面包哦。我每天早上在跑步。我每天早上在跑步。我每天早上在跑步。 我每天早晨在跑步。上次真的很抱歉。上次真的很抱歉。上次真的很抱歉。上次真的很抱歉。 你那件衣服好漂亮哦！你那件衣服好漂亮哦！你那件衣服好漂亮哦！你那件衣服好漂亮哦！打算明年要结婚。 打算明年要结婚。打算明年要结婚。打算明年要结婚。这个用中文怎么说？这个。 用中文怎么说？这个用中文怎么说？这个用中文怎么说？正在忙，等我一下。正在忙，等我一下。 正在忙，等我一下。正在忙，等我一下。今天我来请客。今天我来请客。今天我来请客。 今天我来请客，有没有推荐的餐厅？有没有推荐的餐厅？有没有推荐的餐厅？有没有推荐的餐厅？ 对不起，让你担心了。对不起，让你担心了。对不起，让你担心了。对不起，让你担心了。你有喝酒吗？你有喝酒吗？ 你有喝酒吗？你有喝酒吗？请你当作没听到。请你当作没听到。请你当作没听到。 请你当做没听到，因为危险，请你小心一点儿。因为危险，请你小心一点儿。因为危险，请你小心一点儿。 因为危险，请你小心一点儿。你喜欢什么样的类型？你喜欢什么样的类型？你喜欢什么样的类型？ 你喜欢什么样的类型？你今天出门吗？你今天出门吗？你今天出门吗？你今天出门吗？ 你戴红色的帽子很好看。你戴红色的帽子很好看。你戴红色的帽子很好看。你戴红色的帽子很好看。今天太热了。 今天太热了。今天太热了。今天太热了。今晚我们吃什么？ 今晚我们吃什么？今晚我们吃什么？今晚我们吃什么？我在咖啡厅等你。我在咖啡厅等你。我在咖啡厅。 等你，我在咖啡厅等你。下班后见。下班后见。下班后见。下班后见。